le montagne d'oro. Bello sarebbe farci un bel traforo, l'infinito mare e un bel ponte non è poi così male. E guardo firmamento e vorrei incorniciarlo nel cemento. E allora... E allora... Salta su questo treno! va verso il futuro. Non lo so, non vuol dire niente questa parola, ma è un affare sicuro. Futuro vuol dire che io mi farò i soldi, mentre voi la piglierete nel culo. Ponti, gallerie, case per terremotate che ingrosseranno solamente i miei fatturati tagliare le pensioni per comprare mattoni per ringraziarmi i miei amici massoni mega strutture per soffocare la gente che importa se si ingrossa il mio conto corrente se poi alla fine non sarà un grande affare sarete solo voi sudditi a pagare se poi lavori non saranno temati sarete solo voi ad essere scannati sarete solo voi ad essere decimati amate sarete solo voi ad essere biasimate solo voi da debiti ad essere strozzati e allora salta su questo treno che va verso il progresso eh lo so Neanche questa parola vuol dire niente, ma fa lo stesso. Progresso vuol dire che io me la spasserò in un castello mentre voi <laughs> vivrete in un cesso. Sì, si farà. Perché? Perché sì. you